فكذبوهما فعززنا بثالث فعززنا بثالث فقالوا إنا قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء Boyfriend's crying. Ready? بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد